Willst du sehen, wie ich das heute montiere? Ich heiße Stefan, ich mache die Lehre als Fassadenbauer bei Josef Meyer AG und ich will dir heute einen Teil von meinem Alltag zeigen. Also komm doch mit! Wir kommen am Morgen in die Firma, das Material aufladen und gehen auf die Baustelle. Als Fassadenbauer ist mir ein großer Teil auf der Baustelle und zwar dichten wir die Außenhülle vom Gebäude dichten. Die Haupttätigkeiten des Fassadenbauers sind Einmessen, Bohren, Einglasen, Auf- und Abladen vom Lastwagen, Isolieren, Montieren von Blech, Alu, Stahl etc. Wichtig ist Teamarbeit. Wir arbeiten viel draussen und körperlich muss man parat sein. Bei einer guten Leistung als Lehrling bekomme ich eine Erhöhung des Lohns. Als Fassadenbauer lernt man auch viel besser auf sich aufzupassen. Es ist nicht einfach das Draufhämmern, sondern vorsichtig zu arbeiten. Bei Josef Meyer gibt es gute Unterstützung für Weiterbildungsmöglichkeiten. Fassadenbauer ist ein sehr gefragter Beruf, somit wird man nie langweilig. Als Team schauen wir immer, dass wir uns gegenseitig aufpassen, nicht nur auf sich selber und immer gegenseitig helfen. Durchgesehen, wie ich das jetzt montiert habe, hat es dir gefallen, dann bewirb dich bei uns und wird ein Teil von unserem Team. Ciao, wir freuen uns.